Hei! Velkommen til Langmoks språkkurs på nett. I dette kurset kan du velge mellom fem ulike språk. Italiensk, tysk, engelsk, norsk og gresk. Alle leksjonene satser på å gjøre deg bedre forberedt til et A2-nivå i det språket du velger. I kursene fokuserer vi på fire grunnleggende ferdigheter. Skriveferdighet, lytteforståelse, leseferdighet og ikke minst muntlig uttale. Hver av leksjonene er bygd opp med oppgaver, forelesninger og sosiale forum som bygger opp under disse ferdighetene. Dette er et pilotkurs. Dvs. Si at eh, diplomet, sertifikatet som du får ved avsluttet kurs, ikke er gyldig i studiesammenheng. Vi oppfordrer likevel til å delta aktivt, være sosial, for å oppnå størst mulig utbytte av kurset. Lykke til!